मेरी कला पे मुझे है ईमान काफी ज्यादा काफी ज्यादा भरी रैप में शिट है आवाम काफी ज्यादा मेरी पीठ पीछे देते जो भी गाली साले मुझे मेरे मुंह पे आए देते वो सलाम काफी ज्यादा आई बाधा आई बाधा इनके काम में मैं लिखने लगा जब धुंध गए सारे भाई दिखने लगा जब खुदा जाने कैसे सारे झेलेंगे ये रात आया मेन स्ट्रीम में मैं बिकने लगा जब मेरा टिकने लगा सब दर्द दिखने लगा सब मेरा पैर जिस जगह पे वो खींचने लगा अब लगा अब के दिन में कमाई मैंने रात बैठो मेरे पास आके सुनो मेरी बात कला मेरी उसमें भी कर लेना ऐड तुम दुनिया में अभी वो अजूबे हैं जो साथ It's another bomber track. It's another bomber track. Yeah. Taking no chance, hitting nobody more dance, and it's not to be obvious, yes. Cause I spend my time not to be stressed Feeling so high, I'm not off my grain Don't you mind, cause it's just my brain Let go world, they play some high games And I'm known for love, don't get excited Before it gets too late, we showed down as a bit I know that's a two-face, no luck that you too great I'm stung cause I'm gummy, a shield got you blinded A real, I designed it, a hill with some grind It's another bomber track Let me see the trophy and laugh It's another bomber track तेरी वो बात जैसे गवार माखन चोर बने गोपाल चाहते सारे फी का माल बात इनकी नाक माल पर मैं ना ऐसे रुकने वाला मैं ना इनकी सुनने वाला तेरी बातें सुन ली बहुत ले लगा ले मुंह पे ताल It's another bomb rock.